пришла к Христу очень тяжелый период в жизни для меня. Мне было очень важно кардинально перестроить свою жизнь. А, это не было просто затыканием какой-то экзистенциальной пустоты, как часто бывает с людьми в таких случаях. Я испытала подлинную радость от Бога общения, покаяния и очищения. А, я полюбила Христа, приняла Его и стала следовать Его путем. А, что касается феминизма, то я стала феминисткой, когда я осознала, что те проблемы, с сталкивалась как женщина, это и проблема харасмента, которая сейчас здесь озвучивалась, и проблема сексуальных домогательств, а, следственно связаны, связаны, связаны именно с тем, что я женщина и что я нахожусь в патриархальной системе. И в этот момент э, я, конечно же, пришла к феминизму. Как сказали, у каждого свой путь. А, я хотела бы рассказать о а, феминистской теологии, Светлана, а можно чуть-чуть поближе микрофон, чтобы нас все услышали, так что людей много? Хорошо, вот так нормально? Хотела бы рассказать о феминистской теории. А, значит, извините, сейчас я сориентируюсь. вперед, да? Да, да, вам направо, направо, вперед. Извините, пожалуйста, я не могу сориентироваться. А, нет, нет, помните мне, пожалуйста, если можете. Вот, все. Это первый слайд, а, Гендерная проблематика в религии не получила должного внимания в российском феминистском движении. Причина этого кроется в следующем. Существует расхожее мнение, что религия и феминизм несовместимы, а, и гендерные исследования, которые фокусируются на а, этой проблематике, а, настроены на критику религии как патриархатной системы, и считается, что критиковать религию можно только с позиции внешнего наблюдателя. Находясь внутри религии, критика невозможна, поскольку верующие принимают все постулаты своей религии как богоданные и потому неизменные. Однако э, в западном богословии было сформулировано и функционировало, и функционирует такое направление, как феминистская теология. А феминистская теология занимается пересмотром а, практик, традиций, описаний аграрических религий. Давайте рассмотрим основные вехи ее становления. А, в 1895 и 1898 годах двумя частями была издана так называемая женская Библия, как результат деятельности э, первой э, американской феминистской революции э, и Элизабет Стентон, американской суфражистки. Элизабет Стентон вместе с другими женщинами-христианками собирались и анализировали те места Писания, которые свидетельствуют о женщинах, с целью их пересмотра в свете новых жизненных реалий. Элизабет Стентон, по сути, сделала комментарии к этим местам Писания. А, значит, э, когда эта Библия была издана, а, против нее, как ни странно, выступили суфражистки, которые посчитали, что критика официальной религии может негативно сказаться на их деятельности. А, духовенство же и вовсе охарактеризовало ее как деятельность от сатаны, по словам самой Стэнтон. Далее мы видим, что в 1911 году был создан Международный союз Жанны Дарк в Великобритании. <clears throat> Этот союз стремился обеспечить равенство мужчин и женщин э, не только в обществе, но и в церкви. ее, э, его участники и участницы эм, использовали такую формулу «молите Бога, она услышит нас». А называя Бога «она», обращаясь к нему стремлением. «она», они подчеркивали, что Бог выше половых различий. 1900 а 50-х и 60-х годах в протестантских деноминациях стали звучать требования о том, чтобы женщин допустили до пасторского служения. А, в 1965 году а, швейцарский богослов Гертруда Хайнцельман а, написала соборным отцам по случаю Второго Ватиканского собора свой манифест, который назывался «Мы не будем больше молчать». В нем она требовала допустить женщин до пасторского служения. А в 1968 году американский теолог Мэри Лейли, она написала книгу а, «Церковь и второй пол», а, как католический, ответ на книгу Симона де Бруар «Второй пол». В этой книге Лейли предложила программу реформ в свете собственных феминистских убеждений. Однако ее голос не был услышан католической церковью, и в следующей своей книге «По ту сторону Бога Отца» Мэри Дейли расстается с христианством, она приходит к выводу, что его антифеминистская риторика непреодолима изнутри. Она покинула церковь и призвала женщин сделать то же самое, и ей приписывается фраза «Если Бог мужчина, то мужчина Бог». Однако в 70-е годы а, группа теологов из США и стран Северной Европы создали феминистскую теологию. А, феминистская теология бывает двух видов. бывает христианская, а, здесь можно выделить таких э, деятельниц, как Элизабет Шустер-Фюренца, э, Филис Трипл, э, Розмари Лютер и постхристианская, так называемая feminist spirituality, феминистская духовность. Представители феминистской духовности считают, что на смену <clears throat> маскулинным божествам агранических религий придут фемининные божества, которые адекватно отражают женский опыт. И это роднит их с философией эко феминизма, поскольку эти богини женские, они мыслятся не как противопосто... не, не противопоставляются природе, а э, действуют в согласии с ней. А, вот, научилась, извините, пожалуйста. А, значит, э, давайте э, выделим тогда э, библейские предпосылки возникновения феминистской теологии. Согласно Элизабет Шустер-Флюренца, в основе христианства лежат два исторических события. А, первое – это движение Иисуса из Назарета, а, движение обновления, начатое среди иудеев Палестины, и миссионерское движение апостола Павла, которое он начал а, среди э, эллинистического населения, космополитического населения Древней Антиохии. Оба эти движения были эгалитарными, то есть они принимали в свои ряды э, все слои населения, в том числе маргинальные слои, в том числе сюда включали и женщины. Согласно апостолу Павлу, в ранних христианских общинах женщины играли роль руководительниц и миссионерскую роль. А так, например, э, в послании к римлянам э, Фила названа диаконисой, э, Прескила сотрудницей, а Юния апостолом, не апостолом, а прославившейся среди апостолов. Здесь такой интересный момент, что некоторые комментаторы Э, полагали, что речь на самом деле идет о мужчине и потому что женщина никак не может прославиться среди апостолов. Однако э, позиция апостола Павла э, является противоречивой. С одной стороны, он открывает двери служению женщин в церкви, а с другой стороны, он же и кладет предел этому служению. Вот мы видим его знаменитые цитаты из Коринфян. Хочу также, чтобы вы знали, что жене мужу глава Христос, что один глава муж, а Христу глава Бога. И так далее. Жены ваши в церкви молчат, а так не положено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. И в послании к Ефесянам апостол Павел э, вновь э, возвращается к патриархальной форме семьи, он проповедует патриархальную семью, э, поэтому впоследствии возобладал патриархальный подход в христианстве, а не эгалитарный, хотя эгалитарный был бы ближе к учению Иисуса из Назарета. Элизабет Шустер-Фюренс, она и вовсе считает, что э, эти цитаты, часть из этих цитат не являются подлинными. Давайте рассмотрим, э, почему мы считаем, почему феминистские теологи считают, э, что доминирование не является согласием с учением Иисуса из Назарета. Но ну, в отношении Иисуса к женщинам мы можем выделить следующие моменты. А, Иисус не обращает к женщине специальных предписаний, как то, например, спасаться родами, а, молчать в церкви, повиноваться мужу, открывать голову. Таковые появляются уже у Павла. А, Иисус также не препятствует женщинам вести тот образ жизни, который принят в его культуре, но и, он, он как бы разрешает женщинам следовать за ним на большие расстояния, например, это сделала Мария Магдалина. А Иисус не презирает блудниц и взамен подчеркивает, что все люди могут быть грешны. А, он также не оценивает женщину как сексуальный объект с использованием а, популярности «святая блудница». И он позволяет женщине слушать свою проповедь и приветствует, когда она проповедует сама. Как, например, свидетельствует об этом его разговор с Марфой Иисуса и слушала его, а Марфа предпочла заниматься женским делом, приготовлением обеда, и Иисус, как ни странно, приветствует именно Марию, которая предпочла его слушать. А поэтому мы можем э, сказать, что если Иисуса и нельзя назвать идейным борцом за равноправие женщин, а также мы можем констатировать, что для него женщина – личность, которая способна воспринимать его слова. А, давайте так, э, мы рассмотрели социальные и библейские предпосылки возникновения феминистской теологии. <clears throat> А теперь давайте рассмотрим цели и задачи. Я вот выделила четыре такие вот цели. Первое – это достижение религиозного самоутверждения женщины. Вторая – разработка новых принципов герменевтики. Третье деконструкция А, существует дискриминация женщин в церкви, которые основаны а, на идеях ее второсортности, а, и что остается женщине, которая не согласна с этими идеями. и остается либо уйти, либо признать эти идеи. Да? А вот феминистская теология, она предлагает, да, мы не признаем эти идеи, но мы остаемся в церкви и меняем что-то изнутри. Для этой цели необходимо критическое отношение не только к библейским самой Библии, поскольку есть веские основания полагать, а, что Библия не призывала к освобождению женщины, а, поскольку в первые века христианства именно мужчины написали тексты Нового Завета, а, именно мужчины комментировали их, именно мужчины участвовали во Вселенских соборах, женщины в этом процессе практически не участвовали. Вот. Ну и вторая цель – это разработка новых принципов герменевтики для феминистской теологии, Пастерна, так называемая герменевтика подозрения. А, это роднит ее с теологией освобождения. Теология освобождения – это что такое? Это а, латиноамериканская теология, которая возникла <clears throat> как синтез христианства и социализма. А, и в основе критерия, критерия толкования этой теологии является, находится опыт угнетенных бедняков – в основе феминистской теологии опыт угнетенных женщин. Ну что это значит? Что а, мы считаем, что Бог благ, и Он не может призывать к угнетению. Соответственно, те тексты, в которых а, существует подозрение, что они как-то а, призывают к этому угнетению, мы можем подвергнуть их этому принципу подозрения и сказать, что это нечто привнесенное людьми. значит, четвертая задача – это позиции андроцентричного языка, связанного с атомическим богом, а, здесь э, ну, стоит отметить, что хотя термин «отец» э, в христианстве является хотя термин «отец» э, в христианстве не несет ничего противоположного термину «мать», то есть мы происходим от него, и он дает нам защиту, а, при патриархате этот образ любящего отца слился с образом древнеримского патер фамилиас, который символизирует власть над человеком. А, ну и, соответственно, есть женские символы, связанные с Богом, даже в уранических религиях. Например, Шахина, Руах и София. А, Шахина – это в иудаизме Божье присутствие в мире. То есть есть Бог как трансцендентная сущность, а есть имманентная сущность, присутствие Божье в мире. А, в Лурите нет а, среднего рода, используется либо мужской, либо женский род. А, и вот когда речь идет о Боге как о трансцендентном существе, то к нему обращается он, а когда речь идет о шихине, то обращается она. Вот что касается руах, это, можно сказать, святой дух на иврите, и он тоже женского рода. Вот. На греческий язык он был переведен в среднем роде слова пнеума, но ну, она на, на русский, соответственно, мужской род. И получается, что женского начала в Святой Троице не осталось. А вот. а что касается Софии, то это самый интересный персонаж гностической а, философии. Он встречается в ветхозаветной литературе, а также в посланиях апостола Павла. Так, например, апостол Павел а, прямо говорит, что София – это одно из имен Христа, он называет Христа «премудрость Божья». И э, это говорит о том, что Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, он описывается э, в категории женского. А вот, и четвертая задача феминистской теологии – это обоснование женского священства. На мой взгляд, одна из, одно из последствий э, влияния феминизма на религию – это появление женщин-священников. Значит, женское священство православной церкви этот вопрос также принимается в трудах православного богослова Елизабет Берсижей а в служении женщин в церкви и рукоположение женщин в православной церкви. А в католической церкви дебаты на тему женского священства были официально запрещены, поскольку Папа Римский с кафедры провозгласил, а, что столько мужчин могут быть священниками, и таким образом он положил конец дебатам на эту тему, хотя дебаты были многолетними. А вот. А что касается протестантов, то многие протестантские деноминации уже оставили позади эти дебаты, и часть деноминаций, такие как англикане и либеральные и лютеране, полагают женщин-священники. А, и первая женщина-священник была рукоположена еще в 1948 году. Они обосновывают этот э, тысяч лет его развития. А, и если раньше теология была просто наукой о Боге в кавычках, а, то сейчас она а, вынуждена учитывать социальный и культурный контекст того или иного индивида в тех или иных исторических условиях, то есть учитывать обстоятельства жизни людей. И если еще раз как бы подытожить, то в настоящее время в России у нас вопрос взаимоотношения церкви и светского общества – стал одним из самых острых. А, появился ряд женских групп организаций, которые подвергают критике господствующую православную мораль в отношении женщины. А, и а, можно видеть, как накаляются полюса верующие, неверующие, религия, атеизм. Я считаю, что только прогрессивные перемены в церкви могут сократить эту образующуюся пропасть, и что в пересмотре нуждаются многие вопросы, которые веками казались незыблемыми, в том числе и вопросы отношения, отношения женщины к церкви. Спасибо большое.